Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Детские библейские рассказы на английском». Итак, начнем с первого предложения. Даниил и три его друга обращаются к царю. Время настоящее, время продолженное или длительное, как его называют иногда. Итак, Даниил и его три друга Даниил and his, его, три, three друга, friends, обращаются. Время настоящее продолженное. А токим, тут ток, разговаривать, общаться. А токим, это множественное число, есть обращающиеся или есть разговаривающие э, с царем. To the king. Царь сжег Иерусалим, где они жили. Царь сжег, время прошедшее. The king uh, э, burned, burned, можно и выговаривать R, burned. Царь сжег. The city of Jerusalem, город Иерусалим, где они жили. Where, где they, они жили lived, время прошедшее, вот глагола to live, жить, lived, где они жили. Но теперь царю нравится Даниил и его друзья. But now, но теперь, царю, царю нравится. The king likes. Царю нравится. Даниил и его друзья. Даниил and his, его friends, друзья. Царь будет просить их помочь ему управлять царством. Царь будет просить время будущее. The king will, элемент, формирующий будущее время. The king will просить. Ask их, them, помочь ему. To help him управлять. Rule можно manage чем? Царством. The kingdom. О чем царь попросит Данила и его друзей? Время? Будущее? Вопросительно переведем это предложение на английский язык. Вот. The king царь попросит, э, вот, will, простите, будущее время же, вопросительное предложение. Вот, will, the king, царь, ask, Даниил, о чем царь попросит Даниила э, и его друзей, and his friends. Short answer, краткий ответ. О чем же попросит царь? он попросит, чтобы они помогли ему управлять государством. Он попросит, the king will ask Daniel, царь попросит Даниила и его друзей and his friends помочь ему help him rule the king дом. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте, безусловно, лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Соулун. Бай. Пока.